Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong kasama sa iyong pagkatuto sa araw na ito. Ang ating nga ah, aralin, ang ating asignatura ay araling panlipunan para sa ikalawang baita. So bago tayo mag-umpisa sa ating uh, aralin ngayong araw na ito, uh, mayroon lamang akong ipapakiusap sa inyo na kung maaari sana ay humanap kayo ng lugar sa iyong tahanan na hindi kayo, pumuesto kayo sa iyong tahanan, na hindi kayo dadaan-daanan ng iyong kasabi ng pamilya. Maghanda rin ng lapis at papel para sa gagamitin natin sa mga susunod nating gawain. So, ayan, umpisahan na natin ang ating aralin. Balikan muna natin ang ating napag-aralan nung nakaraang aralin. Panuto. to? Ipalakpak ang kamay kung ang sumusunod ng mga salita ay nagpapakita ng kaugaliang dapat taglayin ng isang pinuno at ipadyak ang paa naman kung hindi. Responsable Tama ka, ipalakpak ang kamay. May disiplina sa sarili. Magaling, ito ay tama. Palakpak natin ang ating mga kamay. Pangatlo, makasarili ipadyak ang paa. Pang-apat, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad. Pagpalakpak ng kamay. Panglima, modelo at huwaran sa magandang gawa. Tama ka, palakpak, papalakpak ka, tama yan. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Magaling! Ito ay isang komunidad. Ang bawat bahagi ba ng komunidad ay may namumuno? Tama ka! Mayroong namumuno sa bawat bahagi ng ating komunidad. Kilala mo ba ang taong ito na nasa iyong Magaling! Siya Ang bawat komunidad na ating pinagbibilangan ay may mga pinuno na itinadal ng ating mamamayan. Pwede rin ang mga pinuno na nasa ating uh, mga bahagi ng ating komunidad, sila ay ah, itinakda ng isang inappointiba. Sila ay uh, itinakda ng isang nakamas nakakataas sa kanila, mas namumunod, namumunod sa kanila na mm. mas nakakataas. Ano ang pagkakaiba ng pinuno, pamumuno? Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pinuno ang siyang nangunguna at nangangasiwa sa gawain itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ang pamumuno naman ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan ngayon aalamin natin ang mga namumuno at mga mamamayang nag-aambag sa kaunlaran ng ating komunidad. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Ito ay isang barangay hall. Ang namumuno sa isang barangay hall ay ang ating barangay kapitan. Ang barangay kapitan ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. Ito naman ay paaralan. Sino kaya ang namumuno? Ang principal. Ang principal ang namumuno sa kaguruan ng isang paaralan sa komunidad upang maghatid ng tamang edukasyon na kailangan ng mga bata upang matutong magbasa, magsulat at magbilang. Ang ating Barangay Health Center naman ay pinamumunuan ng ating Barangay Health Center, pinamumunuan ng isang doktor. Ang doktor ang katuwang ng mga barangay health worker upang magbigay ng libreng servisyong pangkalusugan. Ito naman ang simbahan naman, ang siyang uh, namumuno o sila ang mga taong nagbibigay na o naghahatid ng salita ng Diyos sa isang komunidad ang mamahala o namumuno sa isang simbahan. Ang ating ama o ina o ang ating mga magulang sa ating tahanan, ang uh, sila naman ang uh, namumuno sa isang pamilya. Ang ating tahanan ay bahagi ng isang komunidad na kung saan ito ang unang lugar na hinuhubog ang mga bata alang sa kanila kanilang kinabukasan. Ang ama o ang ina o ang mag-asawa ang namumuno sa kanilang mga anak upang lumaki silang may respeto sa kapwa at pagmamahal. tatandaan, lagi nating tatandaan mga lagi nating tatandaan mga Tandaan! Mahalaga ang isang pinuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran ng isang komunidad. Dapat taglayin ng isang pinuno ang isang katangian ng pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasan. Kailangan ang pakikipagtulungan ng mamamayan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng isang komunidad, organisasyon o samahan. Baka din kung may natutunan ka naman sa ating napag-aralan ngayong araw. Ngayon, ihanda ang lapis at papel na iyong gagamitin para sa mga kasagutan mo. Panuto Tukuyin at isulat sa iyong papel kung sino ang namumuno batay sa larawang ipinapakita. Ayan, yan ay tahanan. Sino ang namumuno dito? Magaling! Ang tawag sa kanila ay ang ating ama o ina. Si principal naman ang namumuno sa ating magaling sa ating paaralan. Yan ay Barangay Health Center. Sino ang namumuno dito? Tama ka! ang mga barangay health worker. Simbahan. Sino ang namumuno sa isang simbahan? Sa isang simbahang katoliko. Tawag sa kanya ay pare. Ang galing-galing mo, pare. Barangay Hall. Sino ang namumuno sa kanila? Tama ka, barangay captain o barangay kapitan. Luna é que tá boa.